И всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами, как всегда, я. Вот. И сегодня мы поиграем в, в Майнервейр на сервере Кубкрафт. Спасибо рандомному чуваку за предоставление аккаунта. Так, <laughs> вот, уже пишут чуваки, кто русский плюс. Да ну, в принципе, так. В принципе, почти все русские. Он... А, а бой на взрывных луках. О, нет. Э, тут я думаю, что сразу проиграю. Ой, что меня таргетить начали <laughs> сразу же. Ну, нормально. Ничего так. Мы потом еще отыграемся. Так, дрезелать. Ага, одеться как этот. Так, бум. Бум напялить на себя вот такую вот штуку и вот такие вот ботинки. Все. Нормально. И все, справились. Ага, свим тоже. О, нет, нет, я не люблю это. Главное 15 секунд подождать в воде. Ой, ой, ой. Я потом уже встану. Ай, а, а, А, я же уже встала. Пикая не клюкала. Ага. Ага. Все, красный. А, а, а а, что это был? ладно. Dodge Falling Angels. Нет, вы... <laughs> ну, вы видели, они просто на меня сыпались, а вот этот вот просто АФК, что-то на него не падает. Ну ладно. Нюк за кол. Кол. Кол, кол, кол, кол, кол. Так, 9. Все, подоил, подоил, подоил. А, я уже я шестой. Крафтинг тейбл. Так, блин. Третье. Э, э, э, э. Э, э, а, а, а, а. Все, Поджог. Я остальным мешать не буду. Так будет хорошо. Э, я восьмой. Да уж, не самое лучшее место. Райдон и Кал. Ну да, все, у меня нормально. Все. Так, справились. Все честно. А. Ой. Ух, Бегу, бегу, бегу. Ух, ух. Все, хм, ГГ. Э, ай. Ай. А, ай. А, а, а, а. Ну ладно. Э, со всеми бывает. Ну почти никто не справился. А, продолжать двигаться. А. Э -э как это? Ну mm. ладно. Я не шифтился. Ну ладно. Э, так это. Э, алмазные ботинки на починку. Починка, починка, починка. Починка, починка. Починка, по... вот починка. И что там у нас еще? Андрейкинг 2 не разу. Вот. Э! О, все, нормально. Kill chickens. О нет. Я не люблю убивать куры. Вуденакс. Так. Это у нас палочки. Все. Бух. Одна секунда осталась. Мини-сплиф. Ну да. Сплиф у меня не очень. Ой. Лаги. Ой, какие лаги начались. Ой, да зач зачем вы меня копаете? Я не буду никого копать. Я мирный. Я хороший. Я не буду никого подкапывать. Ай. Только сам себя. Ну, ай. А, да, теперь я понял. Так. Бам, бам, бам. Такс, такс, такс, такс, такс. Ну, ладно. Я буду... Ой, как... Зачем меня подрезать-то? Ай. Ой, эй, эй, А чё меня таргетят-то? Ай, чё ты меня таргетишь, а? Хоп, хоп, хоп, хоп. А, не таргетьте меня. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Хилимся, хилимся, хилимся. Да, все нормально у нас. Я сейчас упаду. Нет, я не у... А... Эм, какой-то чувак уже пишет, ну... Ну, вы поняли, что это. Ну вот. Он думает, что никто не... Он думает, что его никто не понимает. Напишем ему русскими буквами. Ай, ай, ай. вот все. Так, я предлагаю начать вторую карту. Ну вот. Все, нормальная сложность выбрана. Да-да-да-да-да. Так, и это у нас вторая катка. Ой. Значит, ой. Ой. Ой, взрывные лу... Ой, ой, ой, ой, не взрывайте меня. Ой, ой, меня таргетят хватит таргетить меня. Ай. О, все, я победил. Так, нормально. От позы... О, нет. Ам, ам, это кто сделал? Эм... А... <laughs> Они оставили нам только эту. Эм. <laughs> ну, так уж. А... Так, сколько у меня там? А... Последний изумрудик. Дайте мне последний изумрудик. Ох, еле-еле. Ох. Разбить цыплят. Нормально. Ох. Так, все, разбили целых 10 цыплят. Такс. Следующий. Answer the question. Угу. Майнкрафт Хазон. Так, наш мир ад и энд. Ну да. Беласт Кнайт Стендинг. О нет. Мне просто надо быть со щитом и, защищаться от ударов. Э -э -э -э! э а чё на меня тимятся? Nice. Да, все нормально. Send on magenta. Ну да. Ай, а, а, а. Ровно половина осталась. Так. Ага. Так. Все. А зачем они еще строятся? Ну ладно. Это их проблема. Это их дело. Конокрав Иванов. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не, не надо, не надо, не надо, ксеноморф. О, о, я победил. Хай Данда the blocks. Ай, ай, ай, ай. Ай, ай, а. Ой. Блин. У меня просто... Так, внутри шин ему давать. Э, а кто, а кто у меня забирает это? Ой, ай. Да уж. Пауза платформс. Уф, уф, уф, уф, уф, уф. Уф. Уф. Уф. Все. Easy. Nice. Так, я уже в топ-3 почти. Бая Chainmail Так, это значит у нас... Так, возьмем побольше всего. Так, а, морковку. А... Доджи <laughs> Fallen Wheels. Ну ладно, так. Да, так, так у меня почти не появляются они. Ой, ой, ой, ой. Да нормально. Испытание, в принципе, оказалось легким. А, ну ладно. так, тут надо брать определенно вот этот Swordman Kit, потому что с топором, ну, не очень так. Хоть я и дамажу побольше немножко, но... Оп, оп, оп, оп. Ай, кто меня убивает? Хоп, хоп, хоп, хоп. Ой, ой, ой, ой. <laughs> Хоп, хоп. киллов, Блин. Да, тяжело, конечно, на, трек на трекпаде играть. И пвпшиться. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. Э. Ну, мне казалось все время, что я больше ударов наносил. А, ну просто надо закликивать их. Все, теперь понятно. Хоп, хоп. Тут какая версия ПВПшки? Ай. Ну, кажется, 1.9 все-таки. Так. А, тут 1.9. всего один килл, что ли? У меня один килл. Ну, понятно, понятно. Два килла. Два килла. три поинта. Ну, так. Ох, ладно. Э, думаю, уже пора завершать серию. Короче, всем пока.